parce que c'est un peu fragile. Alors, hein, qu'est-ce que vous en pensez Il n'y a rien il n'y a rien Regarde Il y a rien Il est solide Alors, c'est quoi ce sang Solide À l'intérieur des vaisseaux sanguins, le sang est liquide. Mais là, ce qu'on voit, en fait, on voit, nous, de l'extérieur. Donc le sang, il est liquide, il est toujours liquide, mais il circule à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Qui sont Qui, eux, ils sont, ils sont solides. Donc on voit la couleur rouge à travers, par contre, ça par contre ça s'absorbait pas. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre on, le met dans, l'eau On met dans l'eau Alors, c'est une opération très délicate. Mais non, fais attention on ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire par étapes. Tu peux dire le glisser sur le, sur le pain. Et après, on va pencher un peu, je vais t'aider. Et on va essayer de le, de le, plonger. On va lui donner son... Du coup, là, je le prends, je le mets là. Non, tu, tu touches que ça. Et tu le fais un peu glisser. Je vais t'aider avec, avec une seconde. Avec, avec, ça Tu vas l'aider avec une seconde Arrête Oh, c'est magnifique Oui, mais Maintenant, on est prêt pour manger. Tu manges, moi alors, je vais t'aider à pousser un peu Vas-y. Donc, la, première étape, on va, le glisser vers le morceau de pain. Mais le tirer dans l'eau, sinon Peut-être, peut-être que ça, peut-être qu'on peut. Ah, bah euh, sais pas, mis un peu beaucoup d'eau, donc je peux pas beaucoup la pencher. Tu raconteras ça à la maîtresse. Ouais, raconte ça à la maîtresse. Ouais. Vas-y, glisse. Alors. Ça donne pas. On dirait qu'elle va manger. Ah non, peux pas manger sur demain Si, tu vas manger. D'abord, ce qu'on peut remarquer là, qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est mou. C'est hein. mou, hein. Ouais, c'est ça. Hein, on voit que c'est mou. C'est pour ça qu'il est protégé par le crâne, parce que s'il serait mé méga dur. Euh. Exactement. Ouais, mais si, bah, si, le, si le crâne n'était pas là, ça, ça serait détruit euh, facilement. Quoi. Oui, c'est juste un la tête. Et les yeux, ils sont retardés. Arrêtez de parler, elle va le faire. Là. Je vais le mettre sur le pain, d'accord ah. C'est l'étape va les manger Mais, Mais non Mais si Non, non, lui Oh, ça pue Oh, ça pue Ah, ça pue Ça Ah, il s'est sectionné Alors, ah, voilà ah, Il est en deux morceaux <laughs> En deux morceaux, on peut le voir Wow Il n'est pas du tout solide C'est le tronc cérébral et le cervelet, c'est ça Ouais, c'est ça Elle va passer Elle va passer Il va passer, il va passer Attends, c'est quoi ça, Les gestes sont dangereux, vous faites attention. On n'a pas le droit en fait. Il n'y a que moi. Alors là, on prend le cervelet et le tronc cérébral. Donc le cervelet qui sert à à quoi Ça l'équilibre. À l'équilibre. Sur le puzzle du cerveau, c'était là où on avait dessiné quoi ah. pas... Euh, un petit bonhomme qui marche sur une... un fil. Mais tu veux faire non, le vélo. Le vélo. Et le tronc cérébral, le long tube, là, il y avait dessiné quoi Des flèches. Des flèches. C'était pour dire quoi, les flèches Oui Pour dire la tête qui bouge. La tête qui bouge Non, les messages. Les messages qui qui vont de haut en bas et qui de bas en haut, qui montent et qui descendent. Mais quoi, ça fait pas peur ça, pas ça fait pas du tout grossir. Donc le cervelet et le tronc cérébral. Comme une loupe. Ah, oh, ça veut dire comme une loupe. Joyeux par le, milieu. Lucas, Lucas on, va, on va couper le cerveau en deux par le milieu, c'est-à-dire séparer l'hémisphère. Droit et gauche. Gauche et droit. Ah. Sud. Alors dans le cerveau, c'est gauche et droit. Quand on dit sud et nord, c'est pourquoi La terre. La terre. Là, on est dans le cerveau. Sud. Et en Asie, la baguette, c'est ça. Et en France, la baguette, c'est ça. Non, Tout, est, tout dépend du contexte. Sud, non. Alors, le gauche et le droit, on va les séparer.